que os voy a presentar se llama Self o eh, Verte para conocerte. ¿Por qué se llama Self? Porque Self es un concepto en psicología que significa conciencia de uno mismo, que significa también auto y que bueno, implica la mixtura que yo ofrezco a nivel eh, fotográfico, porque soy psicóloga, antropóloga y fotógrafa. Entonces, lo que quiero proponer es una fotografía psicológica basada en mi formación y eh, antropológica, ¿por qué? Porque he trabajado en temas de género, islam e inmigración, he hecho observación participante, entonces entiendo que la fotografía tiene que ser un proceso psicológico, pero yo también me acerco a la persona, es decir, no quiero que vengan a mi estudio, sino que yo voy donde la persona, voy a su casa, intentamos buscar ropa que a ella le sienta bien, se me ha olvidado eh, comentar que es mujeres, o sea, trabajo con mujeres, entonces intento llevar... Eh, mi persona a su sitio, entonces que no venga ella, que no se sienta coartada por focos y demás. Eh, una de las cosas importantes en lo que ofrezco es el proceso. El proceso es algo muy importante porque primero se tiene que crear una confianza, tenemos que hablar bastante, después en el proceso eh, fotográfico también eh, ellas refieren cosas que quieren trabajar o van saliendo cosas a lo largo de, la sesión. Hay un aspecto lúdico, hay un aspecto eh, de role-playing también, pero todo es muy... ¿Por qué lo llamo self también? Porque el self es auto, entonces quiero que ellas mismas se empoderen, quiero que ellas mismas creen su propia imagen y yo no les dirijo mucho. Entonces yo quiero ser un poco espejo de lo que ellas son. Eh, básicamente es eso, fortalecer la feminidad, eh, que se sientan protagonistas, mejorar la autoestima. Eh, una de las cosas que a mí me resultó interesante fue que es un proceso bidireccional e inductivo, lo llamo así porque yo no solo propongo, me propongo como fotógrafa, sino que además también me, digamos que es un feedback para mí también. Yo he aprendido que lo que estoy haciendo tiene un valor añadido porque todas referían después de las sesiones que había cambiado algo en ellas. Habían aprendido a verse de una forma diferente, a aceptar su cuerpo tal y como es, incluso cosas que ellas no sabían de sí mismas, pues descubren, lo descubren a través de mí. Aquí os he traído un poco para que veáis algo de mi fotografía. Bueno, intento ofrecer un producto artístico por lo tanto el, valor añadido es pues, una fotografía artística en la que ellas se reconozcan pero a la vez descubran cosas sobre sí mismas. ¿no? Entonces, bueno, todo lo que ellas al final refieren es algo como de, conocimiento propio, por eso también el tema del self, y bueno, esta chica que es fotógrafa también me decía que, que, era bastante extraño celebrar su propia belleza, o sea, la mayoría de las mujeres eh, venían con ciertas inseguridades y se iban bastante, bastante más seguras. ¿no? Eh, bueno, otra me dijo que eran radiografías emocionales, mis fotos, y esta que era verse a través de a través de tus ojos me veo para verme a través de los míos, que me pareció que es lo que más o mejor describe lo que hago. ¿no? E intento bueno, devolverles una imagen más amable, más bonita y bueno, y que les ayude a crecer. <laughs> ¿Desde cuándo? Empecé hace cinco años. Lo que pasa que es algo que he hecho siempre de una forma muy intuitiva y que no le daba valor. De hecho, me está costando mucho presentarlo, ¿eh? porque o sea, aprendí el valor que tenía gracias a que yo les decía escribirme testimonios, o sea, qué os ha parecido. Y cuando empecé a leer que a todas les había ayudado, que todas había supuesto un punto de inflexión en sus vidas, dije, y todas me han animado a que haga algo con ello. Entonces, básicamente por eso estoy aquí. Pero yo me dedico más a temas de, género con mujeres <laughs> musulmanas. Entonces, bueno, eso...